知れいのみ知れないのみ死んでしまえばいどのち知れいのみ知れないのみどこだろう 無論時代ってうろした上がいない着信で僕で無まくびをしならねだらがの巨人口の名前を飛んでくる節からさすろってら深夜コンクリア遊園場で飛ぶが失敗ポロンポラーチュの 知らないところでいの間にやら僕の知らない間にしれこいのみ知れこいのみみんな知恵と、こいのみ知れこいのみ知れこいのみ 水に騒ぎ、泉薄れる旅しきれる、一のなの茶碗なら不足でしとすらって返しで、くむアイス、湯にすらって、へゃでれれやら、おなりのへやら、おうちのおの、足しでりで 僕の知らない世界でいつの間にやら僕の知らない時代に死れ恋のにしれこいのみみんなしれこいのみ死れ恋のにしれこいのみ しえこいどびしえこいどびみんなしまえこいどびしえこいどびしえ